Saluton al cio, jen ibo dia via dio. Ka Saluton al cio, jen via alia dio. Via dieto. Do, hodia mi kai Dailo esas ce la strando, kai ni decidis fari filmon cune, kai ni intensas paroli pri nia infanezzo uh, eh, ce la plagio. Hey mi ancora resta sinfano ad yes mi ancora resta sinfano io mette pli calviginta sed ni <laughs> ambau effettive crescis en Queenslando stato en la norda parto de Australio sed compreneble ni ambau ne parolis esperanton tiu tempe ni crescis en urbeto e kiu proxima proximai al strando yeah. kai unu afero kiun vi ĉiuj verŝajne ne scias estas tio ke Queenslando estas ege varma loco. It burns, burns, burns vere. La tutan jaron, es es ege varme. Kai kiam ni volis iri al la strando, yeah. ni es in infanoi, ni ne portati shuoi, ni simple kudis kun nudai piedoi. Kai kiam ni faris tion, yep, precise tio, <laughs> kiam ni faris <laughs> tion, uh, la sablo es es ege varma, do ni deve salti de arbusto al arbusto por viti bruligi kai ku iri. Kai kashi en la ombroi. Yeah, kai kashi en la ombroi por viti bruliginen. It's over now kai kiam ni fin fine povas atingi la la plagion tiam ni faras ni instulta in infanetsa exemple mi kai la faratoi ni shatas idi al plagio uh, dum la mal alta taido kai simple sidi che la la loco kie la maro mm, mi supposas tushas la sablon kai construi granda in forticajo in cerca ni kai batali contra la ondo i kvaza la ondo estas armeo de zombio ia io stulta <laughs> Mine ni ofte faris tion ni ni imagis ke la, la akvo volas enveni en ni en fortikajo ni devas alte construi la, oh, la murojn kaj estas amuze ĉar yeah. ni ĉiuj sidis en malsamai fortikaĵoj kun la muroj ĉirkaŭ ni kaj la ondoi lekas la, la murojn yeah. de la fortikaĵo kaj se mia muro komencas kolapsi mi diris, frato savu min kaj oh fek ah! <laughs> tiam mi devas salti el mia al la alia do yeah. kian vi esas infano kion vi ŝatas fari ĉe la oh. ĉe oh. honeste mi mi vere mi simple vere ŝatas naĝi in la um, kiam mi iras al la plaĝo kai um, salti sur kai crashi contra la ondo of vi is diri che vi normal normala homo mi normala homo Tu <laughs> vere kai kion vi ĉiuj pensas pri la nova la nova hararo Esa es tre bella, ne? Yep, yep. Do tio est signo che deilo sedachas inon kai gi montras gian bellan hararon quasi al pavo kai gi G successes gi privacy not bert Yeah <laughs> effectively yeah successes Yeah <laughs> the problem por mi. Mi ne ha vas laharo Mi povas repari tion eh, Mi estas mal mal pavo <laughs> Mi ne plu povas. Ciu case, jen la fino de la filmo. Se vi shatis citi un filmon, vi sties kiom vi devas fari. Shatu gin, disconigu gin, abonu mi en se vi anco ne abonis, mi vidos vin cio in en la venota filmo. Kaj se vi ne estos tie, deilo colorigos via in haroin. Yes!